Insecto, insecto, estudio, estudio. Rish, rish. Uh, uh, uh, uh, uh. One for the view, ya te dije, tú hasta non sono mio. Io soy un mochila che potáis vio.